oh ada grand iya, percaya no wong loro iki nek filmnya bagus kaki bakal api bukti no we filmnya iya. bagus kaki bakal api nah ya, ono ono sing film biasanya itu eh, itu sing filmnya mau ganteng eh, lagi iki ya filmnya pokoknya eh, mas Bayu ki orang ganteng <laughs> ampun mas Bayu ampun iya, lagi yo yo siap siap makasih makasih membantu nah, mana gitu membantu mana nih Lalu sego hmm. mangan iki. Wis ya, sego mangan iki. Nah, saiki kemudian nge-review filmnya e, Bayu Sekak sing nggak ada Yowis Band hmm. Nah, jadi wah aku tadi seneng nih filmnya e lah. Menurut lo bi? Lah menurutku, lah eh. menurutku ini filmnya e bakal amazing. Itu sekolah. Itu sekolah sing liar. Jadi ini karena aku ki wah iki film gawean youtubers iya. jebule iki ono kasase dhewe kesannya api ngono tapi nek menurutmu api wi kan hmm. nek menurutku beda iya mas nek aku ini ini trailer kan ngene sebenarnya Astrea eh aku ya Astrea oh Astrea grand ngene lha saya tak bikin tak bikin nah kuwi kuwi sakondane padha merke ya, rawi merke padha Awalnya padha bisa lipi yuk ngeloro, mau kuwi ning sekolah band Nah aku yuk beneran golek band pas SMA ini golek band apa kayak drummer akan ketemu saya saiki awalnya teman rapayu tapi saiki ya rapayu terutama padha ke youtuber ini Astrea Wih, ya di basis yang band ini tapi ada iya, <laughs> ya di basis gitu ya, tapi itu nih nih mas mas Bayu kan pacarnya teko ya pas latihan eh, eh tapi aku rano hashtag Wondering Angels lagi bukti ini kalau aku dukung Joyce Band ini tak tutupi bisa Facebook, Twitter, Youtube aku bantu to Wandering Angels Mas Bayu ini, Ratu Dwi Aku orang sih, Ratu Bol Tapi karena Wandering Angels ini Hashtag model, Eh, Wandering Angels gak model. Eh, iya, iya kami dibayarin teman saya dia yang bayarin loh aku itu oh iya orang modal yang ini loh sing tak oh kancaku aku aku ora bukan rasis wong kancaku aku wong Cina aku wong Jawa aku wong asli aku sing aku lagi yo yo siap siap aku makasih nah aku mana sing penting Indomie selera selera apa gitu aku promo dukunglah Mas Bayu lah aku dukung Mas Bayu mungkin buat dukungnya aku pasti ya Dewi dukung sampean Mas Bayu Dewi siap berjuang dek gurimu kanggo ngelestarikan budaya Jawa kanggo nyolong gue ya yang jadi sorotakan tiba lah sate Sularius nonton no bae wis ben. Nek pamane kowe rak seneng filme, aja men sing elek lah. Nonton no wis ben filme. Perlu ketemu yo nonton wae mau cumanan terus lucu aku di kan channel terlalu atau kongen eh, eh, eh gitu kan ini atau kayak channel itu kok